Сегодня мы разберем задачу «Звездное небо», которая, которая была опубликована 17 декабря на сайте Крокопазл. Она вызвала сложности у многих решателей, хотя довольно простая, если подходить неправильно. В чем суть задачи? Необходимо расставить звездочки, так чтобы а. Каждая стрелка показывала хотя бы на одну звездочку. Б. Каждая звездочка, на каждую звездочку показывала хотя бы одна стрелка. Ну и С. Ну, цифры по сторонам сетки показывают количество звездочек в соответствующем ряду. Начнем решение. Тут можно сразу поставить несколько звездочек, достаточно очевидных, но стоит начать немножко с другого. Из опыта следует, что самое сложное условие это то, что на каждую звездочку должна показаться хотя бы на стрелка. Потому что выявлять клетки, на которые никто не показывает, достаточно сложно и занимает, занимает много времени. Например, вот на эту клетку не показывается ни одна стрелка, но заметьте, это сходу довольно сложно. Поэтому попытаемся решить эту задачу в первую очередь, чтобы простить в будущем. На первый взгляд это, она отнимает достаточно много времени, там 20-30 секунд, но это окупится. Как мы это сделаем? Мы отметим все клетки, на которые показывают стрелки. Например, вот эта стрелка показывает на вот эти все клетки. Отмечаем их. Эта стрелка на вот эти клетки. Соответственно, это. Итак, мы возьмем для, для всех стрелок строка за строкой отметим все клетки, на которые они показывают. Их не так много. Вот у нас отмечены все клетки, на которые показывает хотя бы на стрелка. Соответственно, на остальные клетки не показывает никто, и там звездочек быть не может. Можно смело ставить минусы. Ну а исходные пометки можно спокойно удалить. Также можно отметить ряды, в которых 0 звездочек. Ну и после этого можно спокойно начать решение. Я предпочитаю делать это другим цветом, чтобы было удобнее видно пометки. Например, эта стрелка показывает на одну клетку, отмечаем здесь звездочку. Аналогично эта стрелка показывает только на одну клетку, отмечаем здесь звездочку. В этом ряду больше звездочек нет, отмечаем минусы. Эта стрелка показывает только на одну клетку, отмечаем. Теперь можно заметить, что в этом ряду у нас осталось ровно две пустые клетки, благодаря поставленным минусам, и можно поставить две, две звездочки сюда. Соответственно. А в нижнем ряду, соответственно, 5 пустых клеточек, ровно 5 звездочек. Также ставим, все их оставляем. Теперь в этом столбце у нас обнаружилось, что все, все звездочки уже найдены. Теперь можно заметить, что в этой звезд диагональной стрелки должна быть звездочка здесь. В другом месте быть ее не может. В, этой, в этом ряду должно быть 3 звезды и ровно 3 пустые клетки. В этом столбце уже есть необходимая звездочка. Отмечаем. У этой стрелки звездочка есть, у этой стрелки звездочка есть, у этой стрелки звездочки есть. Теперь осталось вот у этой стрелки звездочки не хватает, ставим ее сюда. Теперь в этом столбце три необходимых звездочки есть. Теперь в этой строке можно поставить две звездочки на два пустых места. Теперь в этом столбце у нас все четыре есть, в этой строке одна есть. Ну и задача решена.